قلبي يكتب وصاري غلاب سيدي الوالي داوي لي حالي ما جات في بالي يقدر يغسلي راني مريض راني مريض سيدي الهواري داوي لي حالي سيدي الهواري داوي لي حالي ما جاتش في بالي Oi! طيب. يا حي علي عزكي المختاري نظرة لينا المغني وحدة السكن Thank you. Let's go. حتى الواد آه كل هاوي يدبر راسه يا اللي ضاع علي واللي عمري ما زاني معاك ما تقوليش انساني واللي عمري ما تزاني معاك ما تقوليش غنساني واللي عمري ما تزاني معاك ما تقوليش غنساني Thank you. Yeah.